привет, Ю-Ю, с вами Чу. И сегодня я вам покажу, как, ну, покажу и расскажу, как же все-таки э, сделать свой э, ну, начать свой стрим. YouTube, переходим на стрим, э, на официальный сайт YouTube, дальше мой канал. Сразу говорю, это все на ПК и без единых программ. Так, дальше менеджер видео нажимаем. Э, быстрее грузится. запланировать новую трансляцию, запланировать новую трансляцию. В общем, хотите это прямо сейчас, чтобы пошла ваша трансляция, нажимаем создать трансляцию. Дальше входим любое имя, например, вот так, не профиль, дальше описание, э, быстро обязательно, дальше начать прямой эфир. Окей. Дальше у вас выходит вот это, ни в коем случае не забывайте, это начинается ваш стрим и погодь сейчас. Я вам покажу. Вот нажимаете вот сюда. Сейчас. Ну, в общем, нажимаете показать экран. Дальше вот это, нажимаете Enter. Вот, у вас выходит вот это, дальше ждете. У вас должно прогрузиться все это здесь. Нажимаете начать трансляцию. И все, и она у вас начинается. Дальше, чтобы завершить трансляцию, вот это просто так делаете. Ну, короче, нажимаете начать трансляцию, вот это закрываете, переходите во что угодно, хоть куда угодно. И когда вы хотите завершить, нажимаете вот сюда, и тут вы завершите трансляцию. Завершаете, и все. Короче, это был подробный урок, как все-таки начать трансляцию э, в этом, на YouTube, дивизийных программ. В общем-то, всем пока, до новых встреч, с